uh, Nick Davis dwi. Uh, dwi'n byw yn Llangrannog nawr, ond dwi'n dod o'r wain ger Wrexham. Pan o'n i yn ysgol yn blentyn, yn ysgol gynradd oedd bron dim byd o Gymraeg. Um, cofio un athro yn dod i mewn ambell waith i rhoi tocynnau iaith i ni. Uh, wedyn is i ysgol uwchradd yn Llangollyn, Dinas Bram. Ac yna oedd rhaid i ni wneud Cymraeg am tair blynydd, ac ar ôl hynny uh, dropes i fe fel Brixen, er, achos oedd, well, doedd, doedd e ddim yn bwysig, uh, doedd neb yn dweud mae'n bwysig bod chi'n dysgu Cymraeg. Ond o'n i yn ymwybodol mod i mewn ysgol ble oedd hanner, wel falle llain na hanner o plant yn gallu siarad Cymraeg, ac oedd yn sicr oedd y athrawon yn siarad Cymraeg gyda plant. Ac ar y pryd, mae'n debyg fel lot o bobl yn y syrff, e, o'n i'n uh, gweld o chwith bod pobl yn siarad Cymraeg o'n mlaen ni. Ond wedyn, ar ôl y coleg, uh, o'n i'n gweithio yn Caerdydd, o'n i'n gweithio yn siop lyfrau Cymraeg yn Caerdydd. Ces i'r job e gweithio ffaith mwn i ddim yn siarad Cymraeg. Uh, cytuno byddai'n fodlon dysgu Cymraeg. Uh, a chwarae teg i'r cyflogwr o'n nhw'n rhoi'r amser ar um, arian i fi i wneud hynny. So dysgus i Cymraeg yn y yn, yn, yn, yn digon gyflym, ond a wedyn sylweddoli faint o'n i wedi colli o beidio ddysgu Cymraeg yn gynnarach. Uh, Wy'n credu dyna'r peth yn wir, o'n i just ddim wedi sylweddoli faint o bywyd o'n i'n colli yng Nghymru o beidio siarad Cymraeg.